Так, вроде... Ой. Стопот идет. То только что было. Что Чтобы у меня опыт летел. <laughs> Офигеть! Увидел, что это было? У меня из-под земли опыт ко мне летел. Чё? Я тоже задался таким вопросом. Музончик. Почему нет музыки? Вот так нормальный. я упал. Ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой. Так. А вот так. Вот так получше. Да, пожалуй, так. Тут Здесь комната есть. Да. Что здесь будет и лаборатория, и казарма. А, не, не казарма, тут будет комната для отдыха. Погоди-ка, погоди-ка. Я уже тут, по-моему, построю кое-что. Или нет? Так не кажется. Вот тут. Короче. Вот. Короче. Вот тут комната. Вот. Да, что это за лабиринт здесь? Я тут буду строить вообще. Так. Здесь вот будет комната. Здесь сбоку будет еще одна комната. Тут будет комната лаборатории. И будет комната для пластик вливать. И здесь, и вот тут будет. Да, вот тут лучше. Да. не падать, не падать. Стоять, у меня зелье было как где-то, зелье ночного зрения. Нет, не то, это Пушкин еще есть, кстати. Зелье ночного зрения. Зелье... Нет. Зелье ночного зрения, вот. Ага. А, мне вот этот нужно. Серьга. Нет. Пушастый, конечно же, но... Так, выпиваем. Вот так лучше. Так видно хоть. Итак, продолжаем строительство. Ничто там не помешает стройке. Да. Ничто. Что я сделал? Что я... Проход не получается слишком длинным. Я сейчас этот... Прикол. спам тут мода, мобов в этой пещере. Собак свиней. Яйцо призыва Эндермен. Эндермит. Что? Эндермен. Древний стражи Лама. Шаукер. Чешуйница. Эндермит. Эн... Эндермит. Чё? Летучая мышь. её нам надо в обычной пещере очень надо. Нет. из Монгор. Зимогор. Вредина. Овца. Кролик. Эн. Оцелот. Те зомби хоть. Му. о Лошади. Скелет. Слизень скелет. Слизень. Паук. Так. Куда я зашел? Зимугор вредина. Зомби деревенщина. Сви. Но зомби. Лошадь зомби. Зомби. волк, визер, скелет, ведьма, поборник, деревенщина. Яйцо лама магмовый куб, оцеот, свинья, белый медведь, кролик, овца, газа, заклинатель нафиг, нафиг. Эндер мит. Эндер мен. Рибный страж. Осел. Летучая мышь. В Русполох. Пешер. Ми, паук. Этого, наверное, хватит. Надеюсь, заспавнить какие-то мобов тут. Дурачина. 자. Ha ha ha ha! Стоять. Попробуем, как не справиться, хотя погоди-ка. Сначала попробуем того, потом уже этого. Еще это нужно очень. остается только поставить. И поставим где-то. Так, где-то, где-то. Так. Склад. Что склад? потом пойму, что это такое будет. Что это будет вообще лаборатория какая-то. Потом я займусь украшением это. Так. Люблю тебя. Я на моторовоение. Ну это вообще не лучше. Что вы зель какой-какой? Я прибью. Исцеление. Что она делает? Понимаешь, что пойму, что она делает вообще. Так кидать, накидать. Вот Водного дыхания. Прыгучесть. Регенерация. Слабость. удачи. Так, водяного отравления. Wait. Слабость. Слабость? Слабость. Ага. Это... да, прикольно. Трамплин, например, ну, со свиньей. Не бывает. Давай попробуем вот это.